Astăzi vreau să vorbesc despre a vindeca, pentru că tocmai am terminat uh, al patrulea workshop cu Crina Vereș de autovindecare, uh, care îi mulțumesc foarte mult. Ea predă autovindecare uh, Dr. Hammer, noua medicină germanică. Dați pe YouTube, veți găsi foarte multe filmulețe. Pentru mine a vindeca înseamnă a învăța să te iubești. Um, eu în fiecare zi învăț să mă iubesc și din ce în ce mai mult um, sunt foarte fericită de sănătatea pe care o dobândesc. Nu, nu, nu, nu pot să spun că aș fi bolnavă acum, însă o simplă durere într-un genunchi înseamnă ceva care pornește de aici. Pentru tine ce înseamnă a vindeca?